Yeah, yeah.

mau didaftarkan gadis-gadis yang baru datang dipersilakan naik di atas pentas. Ya. Yeah. Marilah kita saksikan bersama-sama Bali, Bali. <laughs> Bali. Lewila. Wakanya oh. laya iya. canda. Ini ku kawan dari kecamatan Pacanda supaya menghadap di rumah. Menghadap di rumah. Pacanda. Look. Thank you. Thank you. Assim.